来，请问这位先生，刚刚巴士走了的心情如何？不是很爽，感觉我想打一太皮了，感觉。来转过来，请对请对着镜头镜头讲，那个人是谁？那个林依龙。有店名叫吗？叫林依龙。没有啦，是依龙林嘛？哎呦，是脏。